En aquest mercat tindrem el millor de la tecnologia en logística, tindrem els productes de proximitat, donarem un gran servei als barris de l'entorn de Sant Antoni. També serà un mercat pensat pel conjunt de la ciutat, perquè la mobilitat també està pensada pel conjunt de la, de la ciutat. Aquest mercat serà moltes més coses que un mercat. Serà un mercat de barri, serà un mercat per la ciutat, serà un museu, serà una àgora pública, un espai públic on els eh, veïns i les veïnes s'hi poden trobar.